हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोड टेक्नोलॉजी में सो so गाइस इस वीडियो में बताऊंगा कि अपनी यूट्यूब वीडियो की लाइक और डिसलाइक को हाइड कैसे करें आप देख सकते हैं ये लाइक डिसलाइक आती हैं आप उसको हाइड कैसे करें आपको सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो खोल लेना है ओपन कर ले या सेंटर आएगा उस पर वीडियो की आप हाइड करना चाहते हैं मेरा लाइक और डिसलाइक को ओपन कर लेना है टैप करना है इस वीडियो करना और ये एडिट का और इस पर क्लिक करना है एडवांस सेटिंग में चल जाना है यहाँ पे लिखा हुआ है user can view rating for this video इसको ऑफ कर देना है और सेव कर देना है ठीक अब मैं दिखाऊंगा कि हाइड हुए हैं या नहीं अभी आप देख सकते हैं लाइक डिसलाइक हाइड हो चुकी हैं सो गाइस आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए